再见，我的爱。我的嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！

Uh-huh. はい 嗯 Ah. 干嘛呢？你是不是傻？别不听，你洗头啊。 Mm-hmm. Hmm?